Halo teman-teman, -teman. Ya. channel Hacking Kali ini gue akan nunjukin tutorial Cara kalian buat stiker sendiri di stiker IE Seperti saya Nih, saya udah buat dua-dua Saya udah buat dua stiker Pertama, cara membuat Tekan di sini Kalian tekan tambah nah ini yang biru-biru kalau tekan tambah ini ada tambah sini nih ini ada tambah kan tekan aja tambah kalian bisa tekan misalnya mau cari cari apa? Nah, misalnya si SCP 3000. Nunggu loadingnya selesai, terus berikutnya teksnya ketikan, ketikan aja. Misalnya biar memenya meme seperti meme aja hai terus simpan pak barunya kita berikan nama SCP Found Foundation SCP Foundation Sticker Mencipta Hacking buat Hayau. Terus tambah stiker. Tambahkan stiker, guys. Nunggu loading. Seperti kalian jadi saya tadi guys. Nah, kita pakai bahasa Inggris karena orang Inggris banyak main banyak yang mau stiker. Oke. Kita pakai bahasa Inggris. Oke. Nih. Nih. Cairan hitamku berbahaya. minimal 3 stiker guys agar bisa ditambah ke WhatsApp. Hmm. soalnya ayam gila Nah, bisa ditambahkan, kita bisa menambah ke WhatsApp minimal 3 stiker, guys. Nih, sudah banyak. Kalian bisa tambahkan ke WhatsApp. Ini mudah banget kan? Kalau kalian mau cari tahu di mana, kalian tinggal tekan ini kayak gambar orang sebelah tambah nih gambar orang nih one hour later kita bisa menggunakan file Tuhan nih Ini bisa di unduhan kita cat dengan stiker undang teman dari mana-mana bisa kita bisa salin link gue bisa skip dulu kalau kalian mau linknya silahkan di deskripsi guys Oke okay, guys, ini saja tutorial YouTube kali ini dan sampai jumpa. Bye bye.